هل تود أن تتواصل مع العالم من حولك بلا انقطاع أو انتظار؟ هل تتمنى الاستماع للموسيقى القديمة في أي زمان ومكان؟ هل تحب القراءة والاطلاع بسهولة وسرعة؟ لا تعزل نفسك عن العالم الإنترنت بوابتك لحياة اليوم المعرفة التواصل الترفيه كل جديد الانترنت مستقبل واعد